दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू